nak pergi boleh mengaik ke nak pergi boleh kebal ke masa dulu kan tiket tak masuk bedih tak masuk mari mana tu lagu tu ha, kerana dia tidak tahu dengan fitrah Allah subhanahu wa ta'ala tiket tak masuk main mana ilmu tiket tak masuk wali yang paling mulia sekali selain daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi wali lagi nabi lah nah. Ha, jadi kalau apa dia tak dikira nabi itu sebagai wali kerana dia tu mertabak lain dah nabi dan rasul wali yang paling mulia sekali daripada umat Nabi Muhammad siapa Abu Bakar radhiyallahu anhu nah ha, lepas pada Abu Bakar ah mari sini mari Umar mai Uthman mai Ali sahabat pak hok ni ni khulafa ar-rasyidin ni tiga orang mati kena tikai berlaku Abu Bakar Siddiq ya mati sakit tiga orang mati tikai tikai masuk selalu sakit أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا فهما واجعلنا من الراشدين وألحقنا بالصالحين وأمتنا مسلمين وأدخلنا الجنة دار النعيم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا برحمتك يا أرحم الراحمين Alhamdulillah kita mari sambung tajuk hak masih lagi tinggal lagi dah satu siri iaitu siapakah wali Allah jadi tinggal lama sikit, dua minggu, tiga minggu ni. Takrih, takrih wali Allah ni mudah-mudah. Nah, wali-wali makna dekat asalnya, dekat koruba, korib. Tapi pada istilahnya, ulama duduk sebut tentang utamanya Ibn Hajar Al-Asqalani, dia kata, Wali itu ialah al-alimu billah, orang yang alim, berhati dengan Allah. Reti dengan Allah ni gaparatik billah ni maknanya bi asma'ihi wa sifatih. Orang yang alim dengan segala nama Allah dan sifat Allah. Reti. Reti dengan makhlukatillah, makhluk-makhluk Allah. Reti Allah. Reti makhluk Allah. Tahu. Makhluk Allah yang sangat, sangat banyak tu. <clears throat> nah tu dia panggil alim billah. Wal'alim bi'awamirillah wa nawahih Alim dengan perintah-perintah Allah dan larangan-larangannya Alim tahu habis gapo kata aku ah, ada perintah tu duduk lari <clears throat> serta aman lah buat nak bukan tahu saja hmm, tu pun banyak dah alim dengan ajaran Allah bidinillah dengan kitab-kitab Allah terutamanya Al-Quran semua tu dikatakan al-alim billah al-alim biqawanillah qawaninillah dengan konun konun undang-undang hak Allah fitrah ha, bi fitratillah Allah, fitrah yang Tuhan letak kepada setiap sesuatu kena kenalah ni batu ke air basah api panah nyala pisang tajer semelah fitrah Allah lepas tu hak pelat pada tu dia panggil luar, luar fitrah tak boleh nak dalil eh. ambil pisang main duit eh, buah buah buah tak makan ah, tu dia lain kita tak boleh nak dalil lah dengan hak tu. Sebab hak tu dia panggil luar adab apatah lagi dengan mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lepa masuk dalam api, tak nyala. Tak usah duk dalil dengan waktu, duk nak duk nak duk nak cari waktu, duk nak cari waktu dah. Duk nak cari hak pesan jenis lepa dalam api tu tak nyala, tak nyala, tak mati, tak bakar dia. Dia luar pada fitrah Allah dia panggil. Tak usah duk kacau cari, tak usah duk kacau usaha lah. Waktu tu Allah bagi kepada hamba-hamba dia yang dia kehendak untuk nak menunjuk kepada kudrah dan mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karamah-karamah ada. Karamah kita jangan nafi karamah. Tapi jangan duduk minta karamah. Jangan duduk minta. Jangan duduk niat. Ngatik seribu kali, seribu hari, seribu kali sehari, duduk nak kau berhenti. Ha, tu ya tak jadi dah. Tak jadi dah. Punah lah, punah. Dengan ikhlas kita kepada Allah, dia tak boleh jadi. Nak pergi boleh mengaik kau, nak pergi boleh kebal kau masa dulu kan. Tiket tak masuk, bedih tak masuk. Main mana tu? Lagi tu. Ha, Karena dia tidak tahu dengan fitrah Allah subhanahu wa ta'ala. Tiket tak masuk. Main mana ilmu tiket tak masuk? Wali yang paling mulia sekali selain daripada Nabi saw. Nabi wali lagi nabi lah nah. Eh. ha. jadi kalau apa dia tak dikira nabi itu sebagai wali kerana dia mertabak lain dah nabi dan rasul wali yang paling mulia sekali daripada umat nabi Muhammad siapa Abu Bakar radhiyallahu anhu nah alpa ha, pada Abu Bakar ha, mari sini mari Umar mari Uthman mai Ali sahabat pak hok ni ni khulafa ar-rasyidin ni tiga orang mati kena tikai belako Abu Bakar Siddiq ya mati sakit tiga orang mati tikai tikai masuk selalu sakit nah kalau kalau hak Sayyidina Ali radhiyallahu anhu tu siapa kau kena kerak kepala nah tak tahu kepala duk mana auzubillah kubur hak sebenarnya tak tahu dekat mana dekat kufah tak tahu kubur dekat mana kerana masa tu fitnah Abu Bakar Umar Usman tak apalah nah makruh kubur dia Usman dekat di bakat tu Abu Bakar dengan Umar ha, radhiyallahu anhu duduk kat Nabi kena tiga <laughs> masyaallah eh pahpok kita kita cari amalan-amalan hak pasal tak boleh kebal tak amalan kebal tiket tak masuk benda tak masuk ni tanya mari mana oh, amalan tu contoh mari mana Nabi ni budak-budak pekong ya budak pekong ya dia eh tu budak pekong darah dah darah dah dia hidup ngadu di kebun kan kebun tamah apa kita duduk di zarah hidup ngadu situ kerana berdarah puyak uhuk satu lagi puyak uhuk kena masuk dalam kain lah masuk dalam tank pecahan dia panggil apa panah lepas dia dok tepih dengan besi besi itu, mari tekat apa dia <clears throat> mai masuk dalam tank tembuh nah tembuh Abu Ubaidah Al-Jarrah dia mari kikir dengan gigi dia mai singgah nah, tu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita ni mai dak dakwa lebih pada tu. Dia tak kena. Al-alim billah lah. Al-alim bi asma'illah wa sifatillah Alim dengan nama Allah dengan sifat Allah ni Alim serta dengan berime ya. Berime tu hak besar lagi Alladzina yu'minuna bil ghaib Berime dengan benda yang ghaib Nama Allah sifat Allah ni Dia nak minta sekarang Dia minta berime Dia tak ada suruh hidup kaji kan Itu senar kita kan, dalam, dalam agama Nah, ngaji, belajar serta berimej nama Allah sifat Allah kalau mai duk mikir dengan otak sikit kita oh tak tahu jadi kreat, kreat. siapa kau nauzubillah siapa kau gila ha tu dia lagu mana daripada Allah ada lagi dah mikir lagu mana Allah ada ada lagu mana nah Allah dengar lagu mana Allah kecek lagu mana kan ha, tu sifat-sifat Allah Lepas tu mari hak pasal jenis hak kita tak biasa dengar lagi Allah turun daripada langit. Nah pada suluh sulai, Ah tu, tu sudahlah. Lagi mana tu kita tu gambarnya kita. Ah, apa kalau turun turun Allah Subhanahu Wa Taala di atas arah. Lepas tu kalau turun turun di langit bumi tu maknanya arah tak ada ah. Tuhan tak ada di arah. Ah. Jadi gedok main mikir dengan otak dia. Jadi dia buat soalan, soalan dengan otak dia. Tak kena lah gitu. Kerana nama dan sifat Allah ni tugas kita ni berime tu ya yu'minu nabil ghaib kita berime kata Allah redha Allah suka Allah kasih Allah marah tak boleh kata ke Allah marah kita tak boleh ajar ke anak kita jangan buat lagu tu Allah marah apa ah, anak kita tanya Allah marah lagu mana dosen nak kelingo lagu mana marah kita lagu mana ha tu tak boleh tak kenal lagu tu tapi kita kena kata Allah marah Allah bertindak muntakim bertindak balah lagu mana bertindak balah Allah wa yakidu nakaida wa akidu kaida aku juga duk tipu helah mereka lagu mana tu hendak tipu helah-helah puak-puak kafir duk menipu sepengah kita ni ke la ilaha illallah tu ta'ala Allah amma yasifun kita kena lepas daripada tu soalan-soalan lagu tu tu soalan-soalan yang berdasar daripada orang yang duk ngaji falsafah metafizik yang tidak mendalami dalam bab iman al iman al, -al iman bil ghaib yu'minu bil ghaib dulu tak berimeh hak tu dulu kita kena tanya hak dulu dulu tanya berimeh dengan ghaib kalau kita duduk we pluer kepada otak kita sudah gila selalu mereng malaikat mungkin nak mai tanya kita lagu mana? syurga ni aku lagu mana? tengok ha tu mai duduk dengan otak kita ada bunga otak kita. <clears throat> ah, itu dia. Dalam hadis <coughs> baca Fatihah kita semaya. Dalam semaya. Daripada semaya dok, dalam semaya kita dok berdialog dengan Allah ke? Nah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin tu kata Abi ha-, Hamidani Abdi. Nah, hamba ku duduk apa dia duk puji pada aku alhamdulillah rabbil alamin arrahman arrahim semua tiap-tiap ayat tu Allah duduk oyak belaka duduk duduk berdialog dengan hamba patu sekiranya dal dalam tak kira siapa kita semaya sejak sebelum salat 30 orang tak tahu lagu mana dah kalau itu kata alhamdulillah kalau itu kata malik yaumiddin patu hendak jawab ke mana ha siapa? tu hendak jawab lagu mana kalau kita dengar guru kita tak boleh jadi. Hak ni 30 orang. Lepas tu kalungnya beratus juta sekaligus. Berjuta hidup sejak di Arafah, di sejak hari, di kapal semua ni. Tuhan nak jawab ke mana? Ya Allah, tak boleh nak tanya lagu tu. Tapi kita kena beri itu. Serah. Serah. Otak ni hanya serah. Nah kepada Allah subhanahu wa ta'ala tanzih membersihkan Allah daripada menyerupai daripada segala makhluk tu ya nak situ ya laisa kamitslihi syai wa huwa as-sami'ul basir tak serupa Tuhan dengan sesuatu tetapi dia amat melihat dan dia amat uh, mendengar dan melihat dia dengar kena isbat situ kena dengar dia dengar dia dia melihat tapi tak serupa <laughs> ha tu dia dah hak tu pun habis habis umur dah dok kecek asmaillah dengan sifat dia habis umur kita dah Nah, ha, habis rung rung rung runtuk kita anak kita pula dah balas buku buku ni. Kenapa? Kerana mai duk pegu buku tu, duk pegu dengan otak. Padahal dalam Islam duk suruh beri mai. Beri mai hak tu. Ha. Ha tu. Beri mai lagu mana? Beri mai dengan apa yang dibawa oleh Allah, wayak Allah wayak lagu mana lagu tu dengan kita menafikan orang panggil supo teh. Tashbih tak ada. Nah, ha, menyerupai sak tak ada. Ha tu al-alim billah, al-alim bidinillah dengan makhlukatillah al-muwadhibu ala ta'atihi yang berkekala di atas taatnya taat taat pada Allah tak kira tekah dia marah tekah dia suka tekah dia sesak tekah dia kaya tekah dia muda tekah dia tua tekah dia sehat tekah dia sakit tekah dia duduk rumah tekah dia bersape tekah dia duduk apa dia ramah depan orang tekah dia duduk sore fisri wal alam semua tu muwazibu ala taatihi dia berkekalan taat kepada Allah Oh payah. Payah nak tak. Kadang-kadang kita tak lebah dah ni, lapis-lapis eh tak lebah dalam kampung tak tak imed dah, eh bang tok tok dah. Eh dia punya dia mari mujur. Mari dok jam nikah anak dia ah, gegel. Dia tak boleh nak kontrol situ. Tok tok kita dah. Ha tu dia. Panggil rata kan, kalau ni nikah kahwin ke apa semua juga. Jadi dia panggil dia panggil trupo star, trupo. Nah, ha, itu dia. Hak kawin anak pun tak dia nak kontrol. Nah, ha, kesuka eh, keramaya pun dia suka. Kerana dia, dia hari, hari tu hari, hari suka. Ha, itu tak kena. Itu dah. Waktu dia marah, dia tak boleh nak kontrol. Ha, itu dia dah. Al-muazibu ala ta'atihi al-mukhlisu fi ibadatih. Dan ikhlas pada ibadah. Ikhlas pada ibadah. <clears throat> ha, itu dia dah. Ha, itu takrih dia. <clears throat> kemudian uh, kita mai dengan sepotong hadis daripada hadis Abu Hurairah hadis sahih rawal Bukhari hadis kata inna Allah taala qal hadis kursi lah ya, hadis kursi man adali waliyan sesiapa yang memerangi ingat molek Sesiapa yang memerangi wali aku, wali bagi aku. Allah. Siapa man ada waliyan li pada saat. Mana sesiapa yang memerangi yang benci nah benci pergi tak suka berdeki ke dia tuduh dia buat mengaruk dia tu dia panggil ada memusuhi ใครที่ sang satru กับ wali ของฉัน sesiapa yang memusuhi wali aku faqad adzantuhu bil harbi maka sesungguhnya aku telah mengiklankan dia tu iklan apa tu hebat kat kau orang yang duk beci orang duk musuh walin bil harbi perang tu hebat yang dia Allah ni satu benar apa tu hebat perang lagu mana tu hebat perang dengan orang yang memusuhi wali Allah subhanahu wa ta'ala وما تقرب الي عبدي بشيء احب الى الي مما افترضت عليه dan dan <clears throat> apa dia dan tidak ada seseorang pun daripada kalangan hamba aku yang takarrub takarrub ni buat apa panggil apa buat ibadah takarrub kepada Allah menghampiri kepada Allah dengan sesuatu amala <clears throat> yang aku lebih kasih ahabu ilayya lebih daripada hak aku fardu ke atas dia hak tu hak amala hak aku kasih sekali Allah kita semaya kita sedekah hak wajib wizakat hak tu hak tu yang kasih nah sambung rahim nah hak tu dia panggil hak tu yang kasih sekali wa ma yazalu abdi yataqarrab <clears throat> ilayya bin nawafil hatta uhibbahu dan sentiasalah hamba aku bertakarrub menghampiri kepada aku dengan benar-benar sunat <clears throat> sehingga aku kasih pada dia hak saat ni hak puan kasih sekali benda wajib tetapi buat pahala ada tu puan kata hak sunat pun sekiranya seorang hamba tu selalu buat benda sunat Allah buat sokmo apakah tuan kasih dia ha tu dia lepas tu <clears throat> apabila aku kasih dia ha ni ha, fa idza ahbabtu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi maka apabila aku kasih ke dia maka akulah pendengaran dia yang dia duduk dengar hak dia duduk dengar tu supaya aku dengar dah ha jadi kok mana ni nah ha, nanti kita dengar tafsir semula hak dia duduk dengar tu supaya aku dah supaya aku dengar dah wa basaruhu wa basarahu alladhi yubsiru bihi pandangan dia supaya dengan pandangan aku penglihatan dia dia tengok apa supaya dengan pandangan aku wa yadahu ia yabtishu biha dan tangan dia yang dia bertindak <clears throat> tangan supaya dengan Allah dak bertindak dah wa rijluhu allati biha dan kakinya yang dia duduk berjalan supaya dengan tindak tindakan perjalanan Allah Subhanahu Wa Taala gap semua dah. Ha, tu. Jadi nak ayat kata dalam dalam hadis ni semua tindak tanduk dia tu adalah menggambarkan kepada Allah yang duduk buat. Allah dak tahu. Dia kecek gapo, dia tengok gapo, dia dengar gapo, dia bertindak, dia pergi situ sini gapo semua. Semua tu duduk di bawah kontrol dan jagaan Allah Subhanahu wa taala. Ah tu nak situ. <clears throat> Lepas tu hak naknya wa in saalani la a'taituhu. Kalau dia minta pada aku aku nak wis selalu dah. Wala in ista'adhani la a'la'idannahu. Kalau dia tu minta berlindung dengan aku <clears throat> nasihat aku nak limpah lalu dah. Dia minta doa supaya nak minta lindung gapo aku nak limpah. Dia minta gapo pada aku aku nak wis selalu dah. Aning dikatakan gapo dia panggil wali Allah. Nah, ah tu dia. Sebab tu Asy-Syaukani dia kata hadis ni fahadhal hadis hadis ni mengandungi faedah yang banyak sekali. Nah, banyak bagi siapa yang peha dengan sebenar-benar pehanya dan boleh tadabbur dengan sebenar-benar tadabbur. Siapa-siapa yang reti yang peha hadis ni, maka dia seolah-olahnya mendapat faedah yang paling banyak dan dapat habuai yang paling banyak. Ini Syaukani kata. Nah. Satunya bak fardu, yang keduanya bak sunat, yang keduanya cara hak Tuhan nak dikasih pada kita ni dengan kita duduk buat benda-benda saat ni. Dan Allah SWT kasih pada seseorang itu, maka ikut dia nak minta gapo. Ha, tu dia. dia. Syaukani kata lagi a'lam anna awliya Allah ghairul anbiya. Syaukani wali Allah ni bukan nabi bukan nabi mana laisu bi ma'sumin bukan maksumlah uh, ah, sebab tu bal yajuzu alaihim ma yajuzu ala sa'iri ibadillah almu'minin harruh bagi dia tu bertindak serupa dengan manusia-manusia orang -manusia, bumi lain ya. ada salah ada silap bukan semua perkataan dia tu hujah dah bukan semua perkataan dia tu hujah tak boleh wali ini nabi tak apa hujah rasul hujah kata dia nah tapi wali bukan bukan hujah kerana dia manusia biasa ha, ibadullah mu'minin uh, <clears throat> jadi dia dia beza lah malam ni ayat atau beza di antara wali pahami hak umum ahli sunnah wal jamaah dengan wali hak pahami sufi tasawuf jadi puak-puak grup tasawuf dia pahami lagu mana yang pertamanya ilmu mereka ilmu puak-puak wali ni terima daripada Allah mubasyarah ha, satu Allah ni main duduk merebak ni pak kita lah ni main mari nah ha, ha tu dia mari secara ilham ha, dia bagilah dalil ha, dalil ha, ilham ni siapa kau wahyu Allah Subhanahu wa taala wahyu dengan kepada Mok Musa wa auhayna ila ummi Musa ha, wa auha rabbuka ila nahli tuhawi wahyu kepada kepada lebah kepada madu tuhawi wahyu padahal wahyu di situ bukan wahyu supaya melalui jibril dak wahyu situ bermakna ilham wi ilham don don bad don cai wi kepada uh, ibu maryam uh, apa, apa dia ibu musa dan kepada madu don cai ilha wi gitu bukan wi wahyu mengikut supaya uh, ha, klim apa dia wahyu Tuhan hatta kepada Nabi melalui Jibril alaihi salam. Jadi bagi sufi dia kata ilmu ni, ilmu hak buat wali ni terima terus daripada Allah. Allah. Dan mereka boleh dengar kalam Allah. Di antara sifat-sifat mereka boleh dengar kelimah Allah. Tuhan duduk kecek lagu mana boleh dengar sendiri. Ha ni teruk. Patu asmah maknanya uh, terpelihara daripada dosa saat ni. Itu juga menjadi syarat bagi wali. Nah, bagi bagi wali. Hmm. syarat bagi wali. Jadi tak dosa. Nah, tak dosa dah. Dan syarat lagi dia kata kena ada khulwah. Khulwah ni apa khulwah? Eh? Mengasingkan diri khulwah daripada keluarga, khulwah daripada harta, kena duduk asing diri ha, tu bab asing diri tu kak kena cari kalau dalam rumah kak kena duduk dalam bilik suku gelak dalam sore seminggu jangan bertubik ha, tu tak boleh nak bertubik tak boleh nak tegur siapa ha, tu sudahlah ha, tu nak, nak, nak jadi tu tak boleh tubik padahal benar lagu tu tu mudah ya mudah ya bagi kita nak tahu kata ha, tak tubik sehari pada rumah tu es segar Maknanya tak pergi semayang jemaah lah. Ha, sudah. Tak semayang jemaah. Tak boleh pergi ziarah orang sakit. Tak pergi melawat orang mati. Nah, tak pergi tolong orang pakai meskin jiran. Tak tubik rumah seminggu. Hidup tapa dalam gua 40 hari. Mari mana ajaran ni? Ha, tu kena main dia duduk kena. Nah, kena duduk melatih diri sendiri. Allah. Kena juak. Kena lapar. Nah, dan tinggal segala dunia. Uh, kena poso tiap-tiap hari. Padahal apa pasal tiap-tiap hari ni tak kena dah. Nah, eh, pasal anak hari ni tak kena. Comel setahu mana pun tak ada. Nah, eh, tak ada dalam ajaran Islam pasal anak hari ni. Nah, eh, oh, ada terkena ada di Malaysia mati bau-bau. ni. Oh, terkena kata dia ni tiga hari 4 hari lah dalam setahun. Hak dia tak puasa. Nah, satu Syawal 10 Zulhijjah, lepas tu ayam mutasyrik tiga. Maknanya lima hari dalam setahun. Lain pada tu tu puasa habis, puasa belaka. Eh, hey, tak jadi wali kau. Ah, Haa, itu dia. <clears throat> nah. Dan hak teruk laginya ialah jalan nak pergi menuju kepada wali itu tertutup kecuali melalui tangan syekh yang boleh bawa dia. Kena mai duk pegang dengan tangan syekh. <laughs> yang mursyid kena duk pegang dia, pegang tangan syekh ni ataupun melalui bimbingan daripada syekh sahajalah yang boleh naik ke peringkat wali yang dia ni tak boleh tak boleh nak pergi ke situ kecuali dengan khidmat kepada syekh dan tunaikan segala hajat hak syekh saja tak tahu apa maknanya kena kena khidmat kena khidmat pada syekh khidmat nah ha, banyak ha, jadi hak ni tu jadi belawai lah Nah, terutamanya bab-bab keluar apa semua ni tu dia panggil belawen dengan sunnah. Nah, belawen dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak jemaah, tak jemaah tu kak. Teruk. Kita mai dengan kisah uh, apa dia sebagai contoh kata Allah Subhanahu wa taala terima doa Tuhan kasih orang kasih pada dia ni berlaku pada pada masa mana ni pada masa Marwan bin Hakam raja apa dia khalifah Umayyah Marwan tak silap khalifah yang berapa ni yang, yang kedua ke yang ketiga ke nah dari Bani Umayyah <clears throat> Sa'id bin Zaid Sa'id bin Zaid radhiyallahu anhu siapa kenal Sa'id bin Zaid ni salah seorang sepuluh orang sahabat hak tu hak Nabi jamin syurga Sa'id bin Zaid ni Nah, Said bin Zaid. <clears throat> Dia kata ada dalam cerita tu ada seorang perempuan bernama Arwa. Arwa binti Aus. Allah, nama molek Arwa ni. Arwa dah. Tapi perang tak molek lah orang Tina ni. Uh, dia ni lah Arwa tapi hak nama Arwa lain tu jadi tak ada masalah tapi dia nama Arwa. Uh, orang Tina ni. Dia pergi mengadu kepada Marwan, Khalifah Marwan kata Sa'id bin Zaid pergi duduk ambil tanah dia. Duduk hipik-hipik tanah dia lah mudah. Duduk hipik tanah dia. Allah. Jadi Sa'id pun kejut bahawa retina main duk ayak ni. Ha, buku-buku retina ni jangan buku-buku tanah ni. Dia berkarik. Karik. Ha, berkarik. tu. Ha, kita, jatuh lagi. Ha, dia tak boleh. Ha ni arwah ni arwah binti Auf. Ada juga yatim pun dah. Ya. Dengan setara ni. <clears throat> Dia kata bagaimana aku nak dia ambil sebahagian daripada tanahmu sesuatu pun sedekah aku dengar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku dengar dia. Hakam apa dia Marwan tanyamu dengar dia kau? Aku dengar Nah Sa'id bin, Sa eh, bin, bin apa dia bin Zaid kata aku dengar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sesiapa yang ambil man akhadha shibran minal ardi siapa-siapa yang ambil sedekah daripada tanah dia tu ingat molek Allah Tapi ini dah nak sangat hatu tu ha shibran minal ardi siapa yang ambil tanah sedekah zulman dengan keadaan zalim lah ambil apa ambil tak kena nah tuhan kata nabi kata tawaqahu yaumal qiyamah ila sab'i ardin mana Allah akan lepar hempas hempas humpah dia daripada hari kiamat esok kepada tujuh tujuh bumi tujuh gapo tujuh patak bumi tujuh patak bumi hak kita dok ngah dia sama ingat malak semua jadi Sa'id kata, aku nak ambil lagu mana, nak zoleng lagu mana, tanah. Aku dengar sendiri Nabi kata lagu ni. Tak mungkin. Lalu tu Marwan kata, kalau lagu tu, aku tak saya percaya dah pada Tina ni. Tak saya ambil saksi dah dia. Nah, lagi. Tak apa lagi. Said tu dia tak puas hati. Kerana dia ni orang berjuruh. kan? orang mai duduk di sini tu maknanya boleh juga kita ni berdoa kepada orang yang fitnah, yang zoling pada kita. Tuduh. Said kata, Allahumma in kanat Ya Allah, sekiranya dia ning ni bohong belawak, fa'a'in basaraha. Maka membuta mata dia waqtulha fi ardiha dan mu bunuh dia dalam bumi dalam tanah dia bi dia mati dalam tanah dia Allah maka retina ni tidak mati kecuali mata dua-dua tu buta belaka pas satu hari dia pergi berjalan di dalam kebun dia pergi jatuh lubang mati dalam dalam dalam kebun dia ini ha, cerita ni cerita sahih ni hak Sa'id bin Zaid radhiyallahu anhu maka dia pakat kata belaka lah. Orang pakat kata dia sendiri pun kata, "Oh, aku kena doa hak sa'id dah, aku kena sa'id sa'id dah." Buat dia buta mata. Enggak dia dengar sendiri. Dia dengar sendiri. Ah, ha, dia hak kisah yang pertama. Kisah yang kedua yang terakhir, kisah Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad pun serupa juga Sa'ad Sa'id. Ha, orang yang dia berlaku ni. Nah, Sa'ad bin Abi Waqqas ni orang uh, bukom se, nah, orang bukom se ni Sa'ad bin Abi Waqqas ha, sahabat hak dijamin oleh mas, masuk syurga juga ni. 10 orang. Hak ni berlaku pada masa Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Jadi Sayyidina Umar ni lantik Sa'ad bin Abi Waqqah ni duk meretoh ke Kufah tu. Masa-masa Sayyidina Umar ni. Duk melantik di Kufah. Jadi ada orang yang duk tuduh dia. Duk tuduh. Siapakah Sayyidina Umar latih orang lain? Muka duk dengar orang okay, duk hantar surat surat apa semua ni. Nah, di antara tuduhannya semaya tak boleh jadi tak main oh, lapis saat tengok saat bin Abi Waqqah ha, semaya tak malak ha, satu tapi hak teruk sekalinya tuduh kana la yasiru bisariyah dia tak ada biasa pergi berjual pergi berjihad pergi perang sekali dengan pok tentera dia sang orang dia sendiri tak pergi so wala yaksimu bisawiyah waktu dia bagi harta ghanimah harta rampas saya pun dia tak bagi wisamu Ana dok ambil dia eh, tu, bagi kat anak-anak dia. Ha, tetap lagi sama. Yang ketiganya wala ya'dilu fil qadiyah waktu dia hukum. Dia tak adil. Tiga butir kena. Nah, ha, satu penakut tak tak pergi berjihad suruh dia. Yang keduanya waktu bagi ha, harta rampasan perang tu tak adil dan yang ketiganya tak sama tak adil dalam bab hukum. Allah, ada orang kata Orang kata nama apa? Allah, nama Usamah. Usamah bin Qatadah. Bin Qatadah. Nah, bukan eh, Abu, Abu Qatadah tu dah, bukan Qatadah. Nah, Usamah bin Qatadah. Orang kata tu. Saat pun kata lalu, Ama wallahi la ad'awanna bi thalathin. Aku nak doa wi pada pada mung ni. Nah, pada dia tu orang kata aku ni Usamah ni dengan tiga perkara. Allahumma in kana 'abduka kadiban wa qama riya'an wa sum'ah. Ya Allah, sekiranya hamba mu ni berbohong apa dia dusta dan dia ni semata-mata nak kepada ria, nak kepada sum'ah ya, nak pada nama ya, nak orang panggil kok kerasa kondang. <laughs> nak kata tu eh, tak orang tak kenal dah. Dia dok te te saat mengedang apa dia. Eh. Saat Hasan Said. Eh, Hasan Said bin Abi Waqqas Kedua-dua tu hati mau berlaku doa. Hadis muttafaqun alaih. Saat kata kalau dia ni bohong sungguh dan dia buat cerita bohong ni semata-mata nak soho ya. Ha? Fa'atil umrahu. Tu panjang, hendaklah mu panjang umur dia. Tengok, suruh panjang umur dia. So, lepas tu panjang umur tak apalah. Nah, wa atil faqrahu dan panggil kefakirannya wi tuhan panggil mu patu wi duduk dalam miskin dalam pakai Allah orang sesak kau tua di lagu mana nah 10 tahun pada dah 70 80 tak ada apa sekarang nah tak ada rumah duk nak makan siapa 10 tahun misalnya ni siapa ke 20 tahun 30 tahun ke tak ada wa'ridhu lil fitan dan biarlah dia tu hidup mendap, eh, dengan fitnah. We, we fitnah mari sokmu. Mari cari dia sokmu. Sudah sasa, sudah sasa. Allahu Rabbi. Siapa dia ni, mati dia ni, dia panggil kening, kening. Kening dah. Kening ni mai katuk mata ni. Tua budak. Kening dia ni. Sahabat-sahabat mana ya. Siapa katuk mata, duk minta-minta makanan di tepi-tepi jalan, kau orang kata syaikhun kabirun maftun. Nah, tua orang tua tu tu kena doa hak. Hak saat saat ni dah. Nah, saat bin Abi Waqqas. Nah, sebab tu pengajian pengajar daripada hak saat ni tu Allah jangan dok kata huduh lah kau orang. <laughs> nah, apabila sebut wali wali Allah kita dah tahu wali Allah. Tapi nak tahu siapa wali Allah tu, Allah yang tahu dengan cara-cara dia tu rajin semaya tengok hak zahir kan rajin semaya muaz, muazabah nak mana istiqamah dalam taat pada Allah ikhlas hak tu dia jalan dah wali Allah jangan duk nyakit ti dia nah ha, jangan nyakit ti dia dah ha, uh, adapun hak pesan jenis wali hak pahami hak pok kita ni ada juga hak tak ada gismaya tak ada gismaya jemaah tak ada gismaya jemaah ni jadi wali juga Nah, dekat-dekat dengan mengorek, duduk cari lembu, cari kambing. Ha, jangan duduk kata tu boleh juga. Ha, tu teruk tu. Ha, tu tu dia jadi orang yang duduk kata tu teruk ni. Ha. Orang duduk kutip sapa, tepi-tepi apa dia di jalan raya, tak pakai baju, ha, boleh. Hak tu tu agama mari mana, tak ada. Ini adalah satu pehme nuh daripada puak batu ini ya. Puak-puak hak mengaruk. Duk tafsir Quran dengan mengaruk. ada, ada. ada ambil orang bodoh sekali mai duduk aku jadi aku jadi tok guru lepas tu buat jadi wali buat juga apa semua ada ha tu tak kena nah ha tu dia apa dia pada malam ni kita apa dia berhenti sekadar itulah nah insyaallah ha, mengenai waliullah kita boleh faham masyaallah assalam <clears throat> kemudian kita 10 minit lagi nah 10 minit apa dia uh, cerita sebenarnya minggu baru ni tu berlaku dua dua perkara hebat eh satunya di jirat rumah kita ni maknanya dengan pelantikan apa dia eh, apa dia Tan Sri nah eh, dia panggil Tan Sri Datuk Anwar Ibrahim waktu tu tu heavy pada dia lah berkat doa-doa untuk guru <laughs> apa dia Tok Guru ni Aziz biasa doa dia tu nah eh, kita dengar dalam dalam YouTube lah dia banyak kata Anwar lah orang yang paling layak sekali jadi Perdana Menteri nah <clears throat> jadi lawan itu orang siap panggil mail kau siwit nah dia tu Ha, tak jadi kau cow sikit mana maknanya lebih pada sembilan lah sembilan nyawa orang yang biasa duduk mewah dia ayat dia ayat, ayat sejarah dia ayat saya ni mewah duduk dengan mewah makan sepengah raja dah biasa biasa dia mau lepar dengan nasi buku dah legup biasa jadi daripada atas su kepada bawah su sehino-hino. yang katok katak pula dah lebay muka-muka tak cek yang katak pinggir habis eh, pinggir-pinggir apa semua jadi orang panggil buat dia tu bukan biasa lah bukan biasa tapi dia panggil semangat dia ni hebat eh 75 orang lah ni umur 75 dah baru boleh jadi Perdana Menteri ni itu adalah satu Allah Subhanahu Wa Taala mulialah wi wi kalian wa tanzi'ul mulka mimman tasha na tu'izzu wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biadikal khair itulah maknanya Tuhan boleh wi belaka dia pun kecek lagi ni dia kecek dia kata dalam dalam kerajaan ni pemimpin ni tukar gati sokmo kawai tugi kawai mari kawai tugi kawai tu mari tapi hok hok dok tinggal sokmo ni ialah apa ni kon kairat kerajaan ni ah, puak-puak awam ni puak-puak apa dia apa dia pegawai awam ongkon pakrat ni nah kerasuang apa semua ni dok dok dok tetap dia panggil kon kairat ni hok ni dok dok tetap jadi dia minta kerjasama lah minta kerjasama kita pergi sekali Nah, dia tak padu pada orang duk fitnah dia. Siapa kalau ni pun Dok duk, duk fitnah tak habis-habis. Dia kata kena belaka dia tali baru Israelnya, Yahudinya, Rusianya, Turki, macam-macam, Wahabi tak Wahabi, ada habis orang kata dia. Tapi lepas hal lah, dia terlepas dia tu, dia kata kalau kita dok padu dengan lapis limon tak tak boleh nak kerja. Kita mungna Tapi dia tu duk iklan lah. kata dia tu nak bawa negeri dia dengan bersih, tak say corruption, tak say pasal jenis ระบบอุปถัมภ์กับสมองถ้าเด็กนาดเทนเดอร์คณะมีการประมูลอย่างโปร่งใสเดี๋ยววัตถุเด็กวัตถุละถ้าเด็กโอเคอันนั้นเดียวโอเคกับโอเควาระเดียวนี้ต้องเลยจะดีตำแหน่งนี่หอกรัฐวิสาหกิจกับสมองจะต้องมีต้องมีจะประกาศดะนั่นจะดีกับว่าสปงอปะอิตาก็การบินไทยประปาการไฟฟ้าอ่าคนนี้เป็นเซนเซนนี้ต้องเลยจะดีอันนั้นเดียวต้องเลยนอกจากอะไร Ha, lepas tu dia eh, ladah kata gaji allowance dia tu dia tak siap ambil sebab dia boleh boleh makan dah. Dia makan dah. Ha, lepas tu hidup apa dia add eh, lah kepada ha, menteri-menteri dia lah kata tak ada pasang hidup back fee tambah-tambah kapet-kapet meja-meja di bilik kerja tu tak ada ada lagu mana hak dulu lagu tu lah ha, jangan duduk buat baru habis di atas sore-sore ni lima ribu sejuta di atas sore-sore nah untuk nak tukar kapet tu tak ada lah ni semua buat pergi kepada rakyat Nah, dia pada rakyat. Jadi kita tengoklah. Mana? Tapi tengoklah. Kata dia nak boleh bawa sarung mana tapi pemimpin-pemimpin pakat. Tahniah dia berlaku lah Odogan. Siapa kok Ismail Haniyah? Nah, daripada Hamas tu pun telefon mai dia tahniah. Uh, ah, jadi balik balik pembangkang ni rakyat kata Anwar ni jadi tali baru Yahudi. Ismail Haniyah ketua Hamas mari duduk tahniah pada dia. Jadi ah, apa lain? paling jadi Ismail Haniyah tu pun dona tak kena tak kena Anwar Ibrahim. Nah, jadi tali baru uh, Yahudi. Jadi situ tu dia panggil fitnah ni besar itu. Besar sungguh fitnah nak menjatuhkan seseorang pemimpin Allah. Hebat, hebat. Tengok uh, jadi Anwar ni setara dia ni bukan biasa lah, bukan biasa. Jadi pada kecil lagi muda pelajar dia mengaji duduk dalam aktivis nak kecekam daripada budak duduk mengaji penyatri apa semua tu dia duduk masuk masuk gut masa muda lepas masuk gut dah <laughs> ha tu dia orang panggil dan orang panggil ditarbiah nah ha, anwar ni ditarbiah ha ha tu dia jadi lapis-lapis lima ni di Malaysia pun tak banyak orang ni nak tuhan nak nak nak nak, nak lahir ha, dalam berpuluh-puluh ataupun beratus tahun nak suka dia kecetnya sikap kepimpinan pawak punam dia tu dia boleh boleh sakot kon uin dia kecek ni boleh sakot, kecek dia ni boleh tulis kalau dah kita nah ha, jari orang okay, Malaysia ni kecek dia kita boleh tulis buat surat selalu jari kecek dia tu ah ha, ha, tu dia kecek ni palang nah, dengan bahasa dia tapi orang okay, dok tuduh tuduh ah, tu dia panggil Allah musta'an aslahan Allah eh orang-orang hok duduk jadi masih tak puas hati lagi dengan Anwar ni kalau saya boleh royak lah kata berhentilah dulu lepas tu tunggu tunggu boleh dua tahun ke tiga tahun lepas tu kecek lagi kalau dia salah Supo dengan Anwar pun tunggu demo juga masa dulu tunggu juga tak ada kata gapo masa demo pergi duduk main pintu belakang masa dulu gapo semua main masa demo duduk ah, bersatu dengan barisan dengan UMNO pun nah duduk satu belakang <clears throat> hal roh lah pada masa tu nah, dulu hari dulu hari dah siapa-siapa UMNO hari kafe nah, lepas tu satu dengan UMNO satu dengan barisan nah, kita tahalu kita bekerjasama. Ha, tu jadi halal semula. Halal ni bersatu dengan alam tu, haram pula ni. Haram pula sekali. Jadi gapo tu? Apa dia politik dalam bentuk agama dah. Nah, dia duduk main, awe panggil duduk celuk dengan bab agama. Itu yang pertama. Nah, di, kita tengok lagi lah perkembangan di Malaysia. Nah. Yang keduanya ialah apa dia uh, eh, mahkam bola dunia. <coughs> Bola dunia ni lagu tu lah kita tak biasa tergambar dalam dalam hidup ni kata nak boleh tengok gambar dia lagu tu tu kerana bola bola dunia dia kita kecil lagi tak itu ya tengok lagu mana bobeng bobeng bobeng dia kata Allah kok tu kok ni nah sebelum nak nak jadi bola dunia sebulan dua bulan tu puak-puak pelancur pelacur pelacur puak sopin ni berpuluh-puluh ribu lagi di negeri nah supaya di Afrika di Mexico, di apa semua Brazil tino pakak di tank tino luar dah export lagi import masuk import masuk kerana tak ada dalam negeri tak ada nah untuk nak rongrak fan bond ni tak ada hak tu pada hak tu ya ada tu lah kids ni tu pada dah lepas tu hak harga apa semua tu uh, dia panggil apa dia biasalah jadi biasa dari pagi dan tapi kota dalam masa tak sampai sebulan ni dia boleh ubah corok Ha tu nak kita boleh mikir kita ni mikir ibrah ni bukan bukan nak buat supaya dia belaka dia dia ada duit dia apa tapi paling kurangnya ambil neukit ambil lakit ambil cara dia mikir tu duduk guna sukan guna bola menjadi satu peluang untuk nak berdakwah dan menyebarkan kecantikan Islam ambil waktu ya. Eh sekolah-sekolah, eh tadika-tadika, eh mahawithalai mahawithalai. Lah ni kok kapung nak kilasih bih. Kok kapung-kapung ha, ambil eh. Tak ada kena dok pakai duit beratus juta tapi ambil fikrah tu. Lagu mana kita nak terap nilai-nilai Islam melalui sukan. Kena dok belarak belarak apa dia Firaun lagi ke? Ha, gidok besar di di gapo den itu. Gapo dia den parit? Pitipet dan parit ambil Firaun ambil Faro mari dok belawak. Lepas tu dok gaduh minta maaf lah. Jadi rugi masa tak tak gapo. Belum nak buat tak mikir. Lepas pada buat apa nak mikir pun kena 3 4 hari. Trak saya tu baik mari tu baru tu baik minta maaf. Jadi ai panggil mentah, mentah. Ha, bahasa Malaysia dia panggil cetek. Hmm, tun, tun ken tang dan ความคิด jadi kita kena ambil benar-benar lagu ni buat menjadi satu satu medel untuk nak berdakwah. Orang yang dok kata ke kota, tujuh lapan tahu mari dah. Duduk diskredit pada kota. Masa dia, bo, bo, orang tahu kata dia, jadi copak enggak dok diskredit ada lah dah. Satu, kota ni suak duit. Duit banyak suak duit kepada buat FIFA, kok anak semua. Yang heran tujuh tahun, lapan tahun ni dok duduk kata ke kota saja. Tak ada pergi duduk, mai dok suluh pada orang yang Timo duit tu. Kalau kota ni corruption sungguh, we duit, sumak duit sungguh, taituk sungguh, kena cari lah orang yang timur duit tu. Ni kita kata ke kota saja ni corruption, corruption kan hak sia, hak sia, hak sia. Sia-sia ni dia kena cari siapa duk timur tu. Ya Tahu tak? Kerana orang corruption dia kena salah dua orang buih dengan orang timur. Ar-Rashi wal Murtashi. Timur. Jadi dia duk salah. Kalunya betul, kalunya apa dia kota ni betul. Lepas tu kak duk diskredit dalam masa wak bangun ni wak apa dia stadium apa semua orang mati beribu apa kon ribu orang oh ne ribu orang hebat patu berita hayanya tubek daripada satu sumber daripada Inggeris ni The Guardian dia panggil nang sirpim The Guardian sana lah. ya hak lain tak ada mari di mana-mana pun apa tubek sana lah. ya Papa kita tahu ke tak siapa suat khabar The Guardian The Guardian surat khabar yang pertama yang di, yang dibentuk pada pada korun yang ke-19 awal 19 di masa keruntuhan Utsmaniyah dan surat khabar inilah yang jatuh image sum'ah paplak hak Turki hak Utsmaniyah pada masa itu duduk royak duk tuduh Raja Sultan Abdul Hamid Zolim lagu tu Joli lagu tu Ar-Rajulul Marid ผู้ชายที่ป่วยเป็นโรคที่ที่อมโรคผู้ apa dia คนแก่ที่ hero. Ha, tu. Waktu berita daripada Guardian ni. Jadi cerita dok bohong tu ada masa dulu sampai ke hari ni. Pak kita pakat percaya belako nei bore mati nei bore mati lah. Ha tu dia. Pak sungguh lagu mana tak tahu berita. Boleh dia ada mati, kena ada lah mati puluh-puluh tahun tu. Patu orang hak kerja pun pak-pak Bangladesh pun anak tu kan ada mati tapi setara mana dengan orang panggil insaniah kota Islam kota. Karena dia mau nak nak no, no, nak diskredit kota tu bukan nak diskredit kota saja nak diskredit Islam kemampuan Islam kuam sama hak Islam hak tu hak dalam nak ha, jadi tak say orang Islam ni berjaya walaupun dalam bidang sukan tak say berjaya juga padahal tak ada apa kali kita tak ada berat mana di bola tu tapi tu nak ayat kata berjaya ha, tu dia panggil satu yang kedua kota boleh menghapuskan อิสลามโฟเบียกระแสความหวาดกลัว kepada อิสลามนี่ bermula daripada 2003 lah World Trade Center tu nah 911 tu daripada tu lepas pada tu tengok orang orang pakai ga orang pakai ga pakai serban pakai hijab lagu mana apa tu bayar oh kita tak boleh nak pergi di hajai nak pergi apa tak boleh baju tutup tak boleh pakai tengok kerasa dia mau berjaya buat kerasa islamofobia bertahun berpuluh-puluh tahun sampai ke dua puluh tahun dia mau duk merancang untuk nak apa dia me, me, apa dia mengkotori mengotori gambar-gambar Islam dengan melalui islamofobia Islam kau akan tiba-tiba lah ni pakak pakai gab lah pakak pakai baju tutup lah kau mari di Inggeris mari uh, apa dia Florida mari pada Brazil Uruguay semua tu pakak mari pakak baju tu dengan ega belaka <clears throat> maskot uh, eh, tuan nam cho jadi buat lagu tu juga buat buat gapo orang yang pakai ega juga ha <laughs> tu kota buat ha ni satu perancangan bukan boleh saja ni satu perancangan dia mau duduk rancang lama dah Lepas tu mari hari pembuka eh, Allah bukan dengan ayat eh, ya eh, tu mari pun bukan baca biasa ni dak baca pasal jenis jenis dialog sontana dan bunyi satu ayat ya satu ayat ya tapi menggegar sute dunia pemberita sore satu satu cong di Mesir royak kata ambil ayat Quran eh, baca dalam pembuka eh, bola ni adalah satu jinayah besar pen acakam apa tanggut tu Mesir dah tu lagi Mesir jadi kelatok keratok kepada ketua dan anak-anak cucu demo ni nah itu dalam surat khabar hidup meletak duk duk lawa lawa banyak kita bukan je tapi siapa ke BBC tu ngot ngot การถ่ายภาพการถ่ายทอดช่วงอ่านอัลกุรอานนะ BBC tak ada tak salah oh siapa tanggung tu dia mau main nah uh, tetapi uh, kota adalah kota kemudian takrif mengenai Islam persiapan dia ni bukan biasa bukan kun fayakun tapi mereka adalah daripada satu perancangan yang lama satu kerja yang kerah yang hebat boleh jadi 4 5 tahun dah untuk nak tunggu masa ni buat tunggu siapa masa ni aku buat dah di rumah aku aku tak cara pada siapa engkau mari rumah aku dah ha tu yang lain dia kapal Jerman hok mari dengan sirung si gapo one love gapo semua dia tak pergi pergi uh, ah, turun lain kalau tak ada, kalau masih ada lagi pongcak lah tu kena buat baru boleh turun ha, buat uh, lepas dia ada <clears throat> warak lemo warak lemo juga nah, nak, nak pakar tu pakar dia panggil gelai tangan tangi tu nah untuk nak pakar tu lah sirung tu Gapa dia sirung kau kita tahu tak? Untuk nak ni, buat kaum lut. Kita tengok lah ni cahaya molek, ada bunga jambu, ada merah, kuning, ha, jangan gaduh. Jangan gaduh buh dalam Facebook. Ha. Dalam Facebook. Hak tu tu dia panggil san. syiar bagi orang hak. Ha? Tino nyata tu. Kuat LGBT. Kuat LGBT. Jadi, tiap-tiap orang kena pakai hak tu dalam, dalam Eropah. Kota main rakyat kata, siapa-siapa pakai hak tu, hai bailion kan ti. Tak pakai. Ah, pas apa murih Jerman, Jerman murih. Jerman mai buat katuk mulut. Lepas tu orang Arab kata demo ni pandai katuk mulut lah. tapi demo demo kasarlah sikit. Tapi tak boleh nak katuk punggung demo. <laughs> tak boleh nak katuk punggung, katuk mulut lah. tu dia panggil satu satu per, per apa dia ideologi. Nah. Semaya, semaya jemaah, semaya jemaah, macam-macam lah dan hak besar sekali saya tulis lah ada saya tulis dalam dalam Facebook saya ni kata apa dia bola dunia kali ini siapa jadi Johor siapa tak boleh jadi Johor siapa jatuh pun tapi hak Johor hak ilal abad telotkan satu plastin plastin ni plastin pencam sebab apa dalam dalam pada apa semua siap pada waktu bek jaga plastin lah kau oh teruk tu Orang panggil bagi musuh-musuh Islam, terutamanya Yahudi apa semua nak ada kacik gigi tak tahu lagu mana. Demo usaha nak katuk, kawan ni gi. Waktu be, apa dia berdera dituntun oleh beratus juta orang nak buat lagu mana. Ha, tu satu. Lepas tu yang keduanya masalah kecantik ke ta'lim Islam ni lah. Nah ha, hormat. Pak jatuhnya ni, jatuh berita, berita kita boleh tahu kata dulu boleh cahaya juga bak bola berita ni Dr. Jihad dah sebut. Boleh cahaya learning, tak boleh cahaya. Siapa kau buat bola pun tak boleh cahaya. Nifat, kuam, plin, plon. Ha, terutamanya si, si Hak Sian kot, dia terima daripada si Hak ni. Ha, jadi tak tak malak belakang lah kota Padahal kalau orang lain buat ni, supaya kota buat ni, Allah. Habis-habis comel. <coughs> Habis-habis comel. Di Afrika baru ni buat bola dunia. Afrika, tempat orang sesok sekali belakang pada bola tu orang duduk nyuri duduk nyamung macam-macam nyok katuk habis tapi kota ni banyak kata orang ah, lagu tu lagu tu padahal buat dengan persiapan banyak pada-pada dia ni sudah sudah dia buat ni akan akan punggah semula ni punggah wui kepada negeri-negeri lain hak-hak besar 80 ribu tinang tu buat menjadi 40 lepas tu ambil wui kat lain macam-macam lah akan menjadi hotel tukar jadi hotel ha, can, ha, ha, dau pada bola ni pelian program hadau. Jadi kesemua ni adalah perancangan. Diduduk jepuk doa-doa antara bangsa. Panggil habis, bukan Zakir naik saja. Hebat-hebat belaka hok duk beripun di kota lain. Orang okay, kecek Inggeris semua hok dakwah-dakwah pendakwah hok termasuk di Inggeris panggil mari. Zakir naik di Umar Abdul Kafi mari di Mesir di mana panggil mari untuk nak berdakwah. Nah, oh, pok-pok zaman ni. Pok ni kosong eh. Puak tak biasa tengok, puak tak biasa dengar suara bel. Nah, pergi duduk situ lah. Pergi duduk 10 hari, 10 hari, bayang aku mak 5 kali, 10 kali sehari. Ha, tu beratus kali sehari, tak tahu lagu mana. Jadi satu suasana sungguh. Kita duduk sini tu kita rasa pelak dah enggak? Kita rasa pelak, kita rasa biasa dah. Ni bau bunyi ngorek woi woi woi ben. Orang aku isan mari orang tak pasal dengan ben mai sini pelak dah. Pelak. Nah, ha tu dia kat atas kat ana dah tak pasal dengan suara ben. Din lagi arak, kau tengok lagi suara bel demo, suara bel tu dengan mikrofon dan semua tu jadi hebat. Nah, bel, koma, patu semaya pula, semaya pun, bel suara juga. Lah. Jadi benda tu benda pelak yang berlaku. Boleh. Allah kita boleh tengok lagi lah jazahullah khairan pada kota yang boleh apa dia menjadi, apa dia dia panggil tuatan orang Islam. Nah, untuk nak sebar dakwah dan hak besar sekali ni klik pada kita lah. Nah kita nak buat lagu mana wi kila kita ni wi jadi kila bercorak kepada Islam. Mula daripada Perancis lagi dah. Tapi dah kacak banyak dah. Sekolah-sekolah apa semua ni patiwat satu. Lagu mana kita nak patiwat lagu cia cia cia kilasi ni. Gi duduk Allah saya kita biasa anak ada 4 5 orang duduk kawai tu si dan kawai tu si si leung Kelik mari rumah tu kau basah sembah teriak apa semua dah. Dia mau main tak kereta lagi dah. Ha, terutamanya si kuning Allah hari tu. Tak ada anak dah. Hmm. Si leung pen kong Thai ถ้าเป็นของฉันฉันเตะตายเลย <laughs> Jadi gitu. Jadi orang panggil lagu isi lagu tu menghina kepada geruk hak Allah. Islam kata. Ah, tu jadi banyak lagi kita kena mai patiru. Eh? Apa dia kila pak-pak kita ni. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi Ha. Tu ega, ega apa? Ha, ega, ega. Ega. Ega. Ah, ega. Ega dia tu. Ha. Ega dia sepengah kau lapar tu. Ha, ega, ega dia letak. Puak fan fan fan bon beli hot tu lah kan beli. Pas dia bukan beli saja, dia dia hadiah lagi. Dia orang Arab ni dengan tetamu dia habis rendah. Kan dia ikrong pada tamu tu hebat dia wui pada bola dia wui dengan air bangun <laughs> dengan apa semua topi apa macam-macam dia dia hadiah nah ada banyaklah saya pun duk usaha duk duk ambil klip ha jazirah apa semua mai duduk nak duk sebar wallahu a'lam